الله الرحمن الرحيم آه، عبتيف بالقاسم محمد آه توقفت عام 84 اللقاء الأولي في إطار الانتماء للاتجاه الإسلامي ثم بعد ذلك تلتها إيقافات 87 آه، آه، وقع إيقافي في إطار قضية أمن الدولة اللي توقفوا فيها عديد القيادات وقتها وتحاكمت مع أبرز قيادات حركه النهضة حاليا وتحصلت في قضية أمن الدولة اللي آه، معناها تحاكموا أمام أمن الدولة اللي المحكمة هذه وقع آه، إزالتها وقع معها إنما الأحكام نتاعها آه، معناها حتى النسخ من الأحكام نتاعها طويل لحد الآن الأثار نتاعها ماهيش موجودة حتى قليل من واحد ينجم ياخذ نسخه من الحكم من القضيه هذه التهم هي القضيه معناها آه، آه، سجلت تحت آه، رقم 19 بأمن الدولة تهم الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة ومجابهة معناها مجابهة السلطة بعضهم ببعض وربط آه، الصلة بدولة أجنبية محاربة القوى العامة جمع الأسلحة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ثبت النظام العام ومعناها آه، آه، نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام توزيع مناشير فيها جمع الناس على مهاجمة بعضهم بعضا ومحاربة السلطة معناها تهم معناها كيدية كانت بالجملة معناها تشمل عديد الأخوة تحكمنا من أجلها انواع التعذيب معناها كان الغالب على الظن كان في شكل آه، زوز مكاتب معناها يعلق فيها الانسان ويضرب بشكل آه، معناها مبرح عصا تاع آه، يد بالا ولا يد فاس هذاك بشكل معناها اما يعترف أو يواصل معها التعذيب قصد تعذيب معناها قصد تشعيف وقصد كما نقولوا لهم اللغة العامية باش آه، يعرف يعرف آه، معناها قوة النظام ومدى آه، معناها غطرسته أشكال أخرى فما اللي قعدوهم على أشياء معناها على زجاجة فما اللي يستعملوا معهم وسائل أخرى معناها ربط الاجهزه التناسليه نتاعها ثم اللي كيو ثم اللي يستعملوا معاها الكهرباء ثم اللي معناها انا مثلا اللي استعملوه معايا هو ضرب المبرح ثم صبان الماء موت يسخون عرقان يهبطوه يركحوا قال شنو شنو استنى ما بارد معناها تاخذ bronchite ليل ما ثماش وهذيك خلات لي اثار كبيره كبيره جدا لانه المناعه ولات تحت عندي في عديد المرات لانه خذيت bronchite وخذيت اونجين قويات كي جيت وقت يفرج علي عام 88 كي خرجت آه، لبرا باش نداوي وعملت تحاليل لقيت عندي آه، مناعة تحت على الاخر ورصت لي معناها آه، نداوي توكي لحد الان وقع نزع اعتحال بالنسبة لي انا صارت عملية سميوها باللغة الفرنسية اللغة الطبية سبيكلوبتومي معناها نزع عضو هذايا اعتحال بالجسم ولحد الان انا فاقد المناعة جزئيا معناها عندما ننقل إلى السجن فما بعض الأفراد آه، وبعض الإخوة معناها آه، أظهر آه، ظهرت عليهم علامات نفسية وعقلية حملوا إلى الأطباء أنا تعرضت للطبيب بطلب من المحامين عند عند عرضنا في محكمة في, في المح... اثناء المحاكمه بمحكمه امن الدوله في 87 آه، وقتها عالجني الدكتور موجي بن حميد آه، عرضت عليه لانه امام المحاكمه ما نجمش حتى ناقف من التعذيب لانه يدي وساقي كانوا شبه مشلولين اثناء آه، اثناء الاستنطاق بتاعي امام محكمه امن الدوله الاعتقال الاعتقالات اللي تمت بعدها هي في في عهد المخلوع بن علي معناها كانت اشد منها واقسى معناها كنا في 87 حتى الاقامه بتاعنا كانت آه، منتمين آه، الحركه والسياسي كانوا يوضعوا يوضعون معناها وحدهم آه، بعدها ولا في عهد بن علي معناها تعذيب معناها اقسى واشد معناها لانهم عباره كانهم تمرنوا علينا التمرين الاول ويظن يقول لك هذوما عاودوا فبالتالي كان اشد واقسى الايقاف تم في عام 92 انا عاود تم ايقافي معناها المره الثانيه المره الثالثه وقع تعذيب معايا تقييم في ليله واحده وقع القبض على 33 واحد من جهه الدندان معناها ومنهم التعذيب كان قاسي جدا كما قلت منع في شكل آه، بويات مكاتب وضرب آه، بالعصا الى اخر بالرغم اللي استظهرت لهم اللي انا وقتها عامل عمليه ومازلت كي خرجت من السبيطار واثار العمليه موجوده معناها لحد الان معناها بطني ما مفتوح فيه غرز ومازال رغم هذاك كان تعذيب كما اغلب الاخوه اللي مارسوه عليهم وفيهم حتى اللي تهكشوا له وذنيه على خميس الشحيدري هذا من دندان وذنيه لحد الان ما يسمعش انا عديد الاخوه الاخرين نفس الشيء إيه، سبقني عبد الجبار عابدي ومحمد الخامس هذو منوب ونعرفهم معك شخصيا كان يخدم معايا عبد الجبار عابدي هذا معناها آه، على كلمه آه، في اثناء البحث قال محمود الجوادي قال له انا كي نخرج ما ننساش خاطر يعرفوا معرفه جيده في طيب، من منوبه هو محمود جوادي معناها قال له آه، مانيش مسيبك على الكلمه هذيك معناها مارسوا عليه الاخ هذايا عقوبات آه، وتعذيب آه، شديد معناها الاخ خرج تقريبا ثلاثه ولا اربع سنين قعد هاين معناها ما من نفسيا وعقليا وكل واثار التعذيب حتى للخرج ما زالت حتى الان معناها محمد خامس نفس الشيء قال شنو ابوه صياد مكحله في داره قديمه على اساس انه معناها هذا يعد في الاسلحه والكل وحاكموه ب 11 عام بالنسبه لنا احنا اغلبيه التهم ما لقاوش محجوز عند اغلبيه الاخوه ولا اللف والتهمه الكل الاحكام تراوحت بين عام وخمس سنوات معناها العذاب النفسي معناها في, في السجن هو انك تنتظر كل مره يقول لك باش يلفقوا لك تهمه ويزوك التحقيق وتعاود البحث نتاعك يكون عندك ضغط كبير معناها من الناحيه هذه من ناحيه ثانيه يسلطوا عليك الحق العام ويحطوا لك يعني انا مثلا حطوني في الكراك في بيت اربعه بيت اربعه ما تفوتش 400 ولا 500 فيها 154 واحد واقفين نهار كامل ما عندكش وين تتحرك تصور معناها في اشد سخانه باش نموتوا السخانه وتشد علينا النفس بالكاوتشو يحلوا الباب ويبداوا يوشوا فينا بالماء من برا عباره معناها ساعات الواحد يحس روحه تخلق اشد التعذيب هو انك نهار كامل وانت واقف في الليل كي ترقد ترقد في ظروف ربي يعلم بها معناها راس وجنب وتحت الفروشات معناها اغلبيه الانتماء تحت الفروشات معناها يسميوه كاميون يقول لك هاي صحيح نحن اللي يوم يرقد اللوطه عباره على آه، يشاهد ومش يدخل للخبار معناها خبار على حاله معناها بيت ظلمه وتحت الفرش وما تعرفش عليه الفوقانين الكل يبداو يسيبوا عليك في الاوساخ والكل هذايا معناها ترهيب نفسي كبير ياسر ما تعرفش شنو هبط عليك خاصه في الحشرات كل منتشره في السجن بشكل كبير ياسر معناها آه، مع كل احترامي يعني الغاد النفس الانسانيه وكل الحق العام فيهم اللي ما ينظفش وفيهم البقايا نتاعو الداخليه وملابسه معناها ولادهم السجن كان كان يسيبوا البفراش ويسيبوا مل ويسيبوا شيء كبير وهذاك تصور انت بدلك الكل بفراش بالواحد معناها ونهار الكل انت تجرش معناها فما امراض جلديه كبيره ياسر امراض بوصفيه كبيره ياسر انا كي مرضت بعديد المرات من نفس الزويق يعرضوا لك به معناها هذا معمول به انا نخدم في الصحه ونعرف انا معناها هذاك ال seringue à usage unique ما تلعبش الحدث هاك الزراق نتاعهم هو الكل وعلى ذاك تويك خرجنا برا نلقاو عديد الامراض تويك معناها اثناء السجن فما فترات آه، واشخاص ممكن مش ممكن ننساهم بالي اللي تعذبوا برشا ولاحظتهم باش نشير لهم في كلمتين مش برشا والشيخ محمد هادي الزمزمي تعرف على كبير تجاوبهن في اثناء المحاكمه ساقيه مسلوخا وهو محامي معروف انا وعندك شو اسمه دكتور بن نجمه وهذه الغالي هذايا فكوا له الاوصال نتاعو كل بكره معناها كي يمشي للزياره يمشي يشد في الحيط ويقعد تقريبا عام ولا عامين قعد وهو يمشي يزار يحب له ساعه باش يوصل للباب معناها يديه وساقيه وكل فكوهم من بعض انا جبدوهم من قايح باش رجعوا له بقى سنوات باش عرفت هو تحكم ب 20 سنه معناها الفتره اللي ما بعد السجن آه، آه، الواحد في باله خرج من السجن في باله سيء وغادر الايقاف لانه ليله الاطلاق صراحه ساعه ما تخرج كان لما ما يشيحوا لك يعني انك ما تخرج يقع منادات عليك تقف في في الباب السجن الداخلي ثم يجيك آه، عون من امن الدوله يهزك دي ساعه ساعتين تعليل زاد يقع اصطحابك الى فرقه آه، الارشاد او امن الدوله انا هزوني فرقه الارشاد يقع البحث حتى للفجر معناها وضعيتك و... وياخذوا عليك آه، معناها ابحاث اخرى وين باش تسكن مع شكون واعطينا باقي معلومات اخرى اقربائك عمك خالك جدك اللي يخدموا الكل في الوظيفه عندك شي ناس آه، آه، تقرب لك آه، في الوظائف نتاعهم وبعداش فهمنا نحن نتيجه البحث هذاك اغلبيه العائله الكل فيهم اللي وقفوه الخدمه فيهم اللي طردوه فيهم اللي عزلوه فيهم اللي معناها عاودوا شدوه هو مجرد انك تقول هذا من عائلتي ويعرف فقط ثم بعد ذلك يقع معناها الابن آه، ليك بالخروج عن طريق مركز الشرطه يعيطوا مركز الشرطه بتاعك بتاع المكان ويعيطوا له مركز الشرطه نفس الشيء يعاود لك بطاقه الترشادات ويعطيك الاوامر بال آه، بال آه، بالتردد على مركز الشرطه واوقات التردد ما وقتاش معناها انا اول الفراج عليا معناها ست مرات في النهار معناها التسعه نتاع الصباح العشره ماضي ساعه ماضي ثلاثه ثم السته نتاع العشرين معناها الاوقات هذه كل متتاليه لابد انك تمر ثم تمشي ما يكفيش ما الشرط هذاك يامرك باش تمشي لمنطقه الامن من منطقه الامن ساعات يبعثوك رئيس الفرقه تقف معه وتقول له انا فلان الفلاني كذا كذا تقف تسجل في الكراسه تصح وتمشي على تعاود ترجع يعني يوميا انت مطالب بالامضاء وبالحضور امام ثلاثه آه معناها دوريات امنيه حتى من المصروف تهرينا معناها انا ما شريت دراجه قديمه آه، من واحد لواحد عباره اكثر من وظيفه معناها آه، باش تطلع ثم بعد ذلك بديت بصراحه ما اعتقدش آه، الواحد هذا بديت نتمرد زايد قلت انا كان مش نواصل على لا مش نوكل صغاري لا مش والعائله انا عندي خمسه صغار لحد الان لحد الان لازلنا الاجر نتاعنا الواحد مازال لم يفعل رغم آه، آه، نتسمى محظوظين يجعل العمل برك فقط اعطينا رجع واحد آه، معناها اعطيه يشتغل ويسترجع مكانته والانتظارات نتاع نتاعنا معناها كان حسب القانون ومعناها العداله الانتقاليه ونسمعوا في كلام معناها مش يقع تعويض ويقع الكل ما تمش منه حتى شيء لحد الان ما زلنا كما نقولوا نشوفوا من جانب أنا كان أنا كنت بطال دابا في راسي يصور خدمة تويك رجعت الخدمة عبارة الأجر أنا كاري 300 تويك بعد داري وصرفتها على أولادي الكل توا كاري 300 ناخذ في 571 دينار اش بقاو لي منهم 270 باش نعيش بهم عائله بخمسه افراد هذا غير معقول معناها ولا لا يستوي الحال في الظرف هذايا برغم ان امال كبيره تحقق على القانون هذا و... وانا المعارضه في حد ذاتها هي كانت آه، لغات سيف مسلط على الاسلاميين بالذات معناها على اساس انهم باش يعاونونا ملايين وشنو حسبوها مليارات انا كاني آه، بلاد فرغناها ولا نشفناها وهذايا صدمه اخرى معناها نحو المعارضه ونحو المسؤولين في وجود سواء حتى من حركه النهضه معناها او من المسؤولين آه، ومن رئاسه الدوله والكل ما كانش في حجم آه، معناها تضحيات البعض اللي يقول احنا معناش نمتنوا على شعبنا آه، ما كانش في بالنا مره واحده العفو العام ولا باش نرجعوا لعملنا والكل معنا كان خيارنا النضال وخيارنا ابراز معناها الحق هذايا اللي استلب من الشعب هذايا و معناها نضالنا كان سلمي وفي اطار العمل الإسلامي بصفة عامة معناها آه، هذا تقريب آه، الانتظارات نتاعنا نأمل أنه يكمل الحق لأنه لحد الآن اعتصام الصمود وأخوتنا في اعتصام الصمود معناها هذوما ما ما كانوش يخدموا بالكل ولكنهم تشدوا هما صغار سنة خامسة ثانوي وسابعة وثامنة وانت ماشي ولا كان يخدم في لحد الآن لم يقع تسوية آه، وضعيتهم لحد الآن سمعنا ربما مات باش يقع معناها توظيف البعض منهم لكن باقين آه، فيهم حتى اللي من كثر الامراض ومن كثر الواحد تقصد ساقيه وهذا عار على البلاد هذه وعار على الامه معناها يحاصر آه، في عهد المخلوع ويحاصر الان معناها ويشتت العائله وخاصه اصبحوا معناها فيهم اللي مريض وما عادش يطيق حتى شيء حتى نفسيا انهار قواه ما عادش عنده ثقه في حتى انسان لا ينجم لا يشكي لا يوصف حالته لا حتى شيء معناها وفوق هذا الكل راهم عندهم عزه نفس كبيره الناس هذه راهي إذا كان ما نوصلوش نبحثوا عليها ونشوفوها فما ناس عندها عزة نفس وما ما بلوغتنا نحن والبلوغ العامية ما تشوفهاش حتى حد ما يرى عندهم كبرياء وعزة نفس كبيرة وهذه انتظارات العدالة الانتقالية لابد أن توصلهم الناس هذول معناها بالفعل عناو التشريد عناو السجن عناو الفاقة عناو الفقر عناو كل انواع التعذيب آه، النفسي والعقلي والجسدي معناها انا هو انا آه، نخدم في مؤسسه صحيه نفسيه آه، نشوف في حالات معناها ناس متاثره جدا معناها نفسيا منهاره جدا